ah. Okay. 딩가 짱이네요. Bunda jangan marah, marah Nanti sama atas dua Hehehehe show jadi aku pengen banget hmm. tapi sebelum itu aku mau bikin cutting sendiri ya ini rumah aku kayak gedung ya guys rumahnya gedung dan ini nah, sebelum itu itu aku bikin